سمعني بس دي كده شو منشن عشان اعرف اتنجل ربنا رزقني بصعبتين انيل من بعض واحدة أما على بطنها والتانية ماشية بتكرش على أي حاجة البت دي مالها مالها مؤدبة جدا جدا معروفة أبا أم الشعر كنيش روح يلا واوعاكي ما تجيش انا قلبي ارتاح لك لما فتح لك مفاتيش انا بنت بدوب فواكي واموت انا وامشي معاكي لو تعرفي غرض انا عايزك عرضش اجره لكن ملاكي انا قلت البت دي مؤدبة جدا جدا معروفة بان جدا جدا جدا انا جدي توك توك جاي استنى حبه ايه يعني بتلبس ضيق ولا قصير ولا خفيف عايشة وبتعدل الكل وبتهزر مع اي ظريف حلوة وبتعيش على كيفها سمعتها الكل عارفها حلوة وبتعيش على كيفها سمعتها الكل عارفها ما انا قلت البت دي مالها مالها مؤدبة جدا جدا معروفة ابا عن جدا جدا انا حبيتك وجنحتك انت طلبتك ورفضتي يلا بزعل اهلك ما وافوش بالكلام انت خليك قاعدة وعنسي عادي ده خليك